аммонийдин хлоридинин термикалык ажыроосу пробиркадагы аз өлчөмдөгү аммонийдин хлоридин ысытканда ак түтүн бөлүнүп чыгып муздак пробирканын бетинде туздун ак тактары пайда болду ажыроо реакциясында бөлүнүп чыккан нашатыр газы кайрадан бирикти